Most vagy videó? Videó. Íme a szerelmesek klubja. Legyen fénykép is? Ja. Nézzétek. Legyen fénykép? Ferikemet Panni, legyen fénykép? Anna. Anya, tudjam.